Eh, cuba kamu tolong ambil kan kejap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. cuy bagaimana kabar kurang semua saya harap semuanya dalam keadaan sehat semua cuy ya dan terima kasih banget ya yang uh, sudah mengucapkan kepada saya di Instagram ya selamat uh, ini cuy selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 cuy ya terima kasih banyak dan saya kayak ini cuy saya kayak apa ya kayak merasa saya kayak merasa ini cuy saya kayak merasa senang aja gitu ya senang aja dikasih uh, ucapan seperti itu cuy karena apa ya saya merasa kayak dekat aja gitu ya kurang dengan saya itu kayak dekat sekali gitu ya kayak teman-teman akrab gitu ya saling mengucapkan satu sama lain saya kayak apa ya tersanjung aja gitu ya saya suka banget gitu ya makanya di video kali ini tuh saya spesial banget menggunakan kostum warna merah dan lata warna putih cuy supaya kesannya uh, ini cuy apa namanya supaya kelihatan merayakan gitu ya merayakan uh, hari kemerdekaan Indonesia gitu cuy ya Oke, kali ini saya akan mereaksi lawak keder cuy. Lawak keder 3 yang mana persembahan dari Boce. Boce ya. Uh, untuk Josan mungkin uh, saya akan mereaksinya uh, selanjutnya cuy ya setelah ini saya akan mereaksi dari Boce dulu cuy ya karena cukup lama banget ya kita nggak melihat lawakan-lawakan dari Boce gitu ya oke tanpa banyak cakap lagi cuy jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Pung Oke kita besarkan suaranya dulu cuy ya. Pengantin Ini kualitasnya jelek banget ya Mungkin karena video lama gitu ya Aku cuci pinggan eh. Cuci pinggan Oi, besin pun besin bayi mandi. Apa masalah Han Isaac ni? Aku baru sadar gua ya. Apa besin? Apa penyebutannya ni kalau di kampung beskom ya? Apa dia yang dibebelkan seorang-seorang maloi? Ini le masuk pinggan. Aceh dengan Fat ya. Aku pakai kasut basketball. <laughs> Sepatu skateboard. Aku nak nunjukkan aku ni leader. Kalau dia pun leader takkan pakai G-Shock G-Shock Amboi bertubi-tubi kamu Dari mana kamu ni lah, eh. Buat apa tu Cuci pinggan loh. Cuci Minggu lepas kan tempat cimai Cuci piring ya Cuci pinggan Apa kegila cuci pinggan polistrin Polistrin tu pakai buang mak Polistrin apa sih Nak bodoh dah tua orang tua ni Aku suar rambut kat rumah pun aku cuci tau. Oh. Ceritanya di sini dia jadi... <laughs> jadi ibu-ibu yang sudah tua ya. Macin. Kamu kenapa, Som? Bodoh sangat, aku kenal ke baby. Iya, yeah, iya. Yeah. Hei, aku juga yang menyambut tu sekarang. Ya tak ya juga Mara bidannya ha. Ini mara saya nak pergi scan tak berduit Bidannya Boleh tolong tengok tak pilih ya. lelaki ke perempuan 16 bulan tunggu tak keluar <laughs> Ya aku cek kan je pandai tak berapa pandai lah ha, Ini bayi apa ini 16 tahun tak keluar-keluar itu Perempuan Perempuan Kalau perut tu melonjong ke depan ha. Laki Kalau buku ini Ini jatuh ni Kalau jatuh menggerutu macam ni

Burger Burger <laughs> Burger aja kayak naik Bicycle gitu ya Bangun kat pokok getah Aku duduk macam Sampai gitu Leo sangat Kamu ni Lah budak Budak mari mari duduk mari Aduh, Aduh. Sedaknya perut Pelan-pelan tu Pelan-pelan Aku yeah, ni yeah, ya. ambil barang Kejap ni tadi tu Aduh Patut barang bawa sekali Ni kamu ni Aku Nampak hal kamu ni <laughs> Sepatunya Lain macam kamu lah Kasutnya <laughs> itu, itu kasut apa je main tu Kita ni laki kita Abang Bidin tu kan komando Semalam pun balik rumah dia minta kita bagi lah yeah, yeah, yeah. Ya. Kita bagi Amun Ngandung-ngandung pun jadi Kadang-kadang nih <laughs> eh, Biasalah kalau kita dah jumpa rewang ni Gosip-gosip baru tak ada hey! Eh, kita mengandung tuan ke budak ni tak tanya budak ni tak elok mengkusi Alah. ni kena timah <laughs> Ni tak bisa dihindari je kan? yang namanya gosip ibu-ibu ha? tu tak bisa menghindari itu je. <laughs> Dah terlanjut tu. Kenapa dengan Timah? Tak ada apa Timah tukang gila saja kan nak bagi tahu. Oh, itu aja dah terlanjut gosip ni kita tambahlah sikit gosip. Ya. Ha, siapa ha. dia? Gosip dia jadi. Asyik mana? Hashim Subeng? Ha, Hashim Subeng tu bawa motor dah lah bising kacau orang sana kacau orang sini. Pergi latak dia lah. Yalah, dia pun cakap tak betul. Ha. Ha. Eh, dia mau buat operation tau. Op <laughs> operation? operation, ah, operation. Ha, Pembedahan. Kenapa? Elok dah cakap dia dah. Alhamdulillah, dah elok tu bagus lah. Ha, tak juga. Kenapa? Rabun pula. Lah, hilang satu, datang satu. Kenapa rabun? Dia buat pemindahan Subeng tu ke mata. <laughs> tak ada tempat lain nak dialihnya. Ah oh, itulah cemen begitu ha. Dia tu dengan bapak dia sama, si Pak Songak tu. Pak Songak? Ah, ha, Pak Songak dah tua-tua, pi, pi ke kilauan mas. Kilauan mas? Ha. Buat apa? Dia memang suara sedar. Dapatlah dia tapi satu peringkat tu tak lepas. Peringkat apa keempat tu? Peringkat keempat tu menari, tak lepas Pak Songak. Hai, soot, suara sedap takkan goyang-goyang gitu, tak dapat. Kita ni goyang-goyang boleh, Pak Soal mana boleh, dia kan lumpuh. <laughs> Atas kursi roda orang tu, tu tolak depan tolak Ingat stand komedi tu. Dia halau dia orang astro. Sabau juga. Tak apalah goyang ke mana je. Wahai je ha ah, dia. Okey. Wah, tak salah tu gitu. Hei, kita ni gosip ada bila nak masaknya ni. Itulah. Eh, eh, eh. Kasut. Ke depan pula. Ni. Eh. Tak kena mengenakan <laughs> ah, sendiri Apa yang dibuatnya tu? Kelapa! Satan! Satan habis! Kelapa digergaji Orang ni. belah satan tak pakai gergaji, Mak Rui ah. Pakai parang Itulah kamu tak tahu ha? Kita kalau nak memasak jadi sedap kita kena potong benda tu bagi cantik. Hmm. <laughs> Jangan dekat sangat. Ah. Eh, tak lahir budak ni ke? <laughs> Din, ha? lah tak lama nak tanya ni jemputannya berapa orang ni? Jemputan lebih kurang dalam 30 orang lah. 30 ribu? Eh, 30 ribu orang. Ha ah, ah. 30 ribu orang. Tukang masaknya berapa? 3 orang. Ada lagi seorang? Eh, betul kat belakang. Tadi lalu tak nampak betul. Aduh, Mana abang ada? Ya, ya Rabbi. Betul aja kat belakang dengan barang-barang dapur. Selungguk aja kat belakang tu. Yang selongok tu betul lah. Ya. Nasib baik tak masak mati-mati ingat penyu <laughs> tadi. Kenapa tak dipanggil? Kamu panggil lah. Aku ni dah tua. Saya mengandung mak ke. Habis tu? Sama-sama kita pergi panggil. Ah, mari, mari, mari, mari. Eh, nak panggil pun nak berteman. Oi, oi, oi, nanti kejap, nanti kejap, nanti, nanti, nanti. Tumpang, tumpang. Kasut je ni yang... <laughs> Apa lu pegang ni? Tepuk le bayi tu. Ah, lah. Ah, Mencimbang dia warna... Warna kuning. Ah, sorang-sorang ni belakang ni. Aduh. Udah kamu tak panggil aku ke depan. Aduh, bawa ah, lah dah. Ha, jaga, ha, jaga. Jangan laju, jangan laju. Ah, ha, ke depan tu. Lajak ke depan. Eh, tarik. Hey. Eh, eh. Ah, tarik, tarik, tarik. Tapi ah, dah kata jangan lajak. Tegang senjata. Dah, ni dia tak ada tandanya. Ha. Ah. Apa keberat si betul ni? Ah. Kamu buat apa dengan senapang main ni? <laughs> Aku berjaga-jaga. kan siapa? Kucing. Air lauk belum masak jaga kucing apa? Aku risau kucing tu makan aku. Kucing tu bukan bodoh nak makan kamu. Aja <laughs> gila badan berdaging takkan kucing tak makan. <laughs> ya, tak, ya, badan ya. berdaging. Sudah. Budak, hey. lah, pakai topi jadi macam askor aku tengok kamu ni. Hei, ini dia biar lama berperang dengan kucing ni galang. Kamu kalau biar lama lagi lima minit berulat aku kat belakang tu. Astagfirullahaladzim. Hey, ah, aku nak mesan kat dapur ni. Besar banget gini. Yo, janganlah selekeh benar nanti laki tak nak. Bukan aku nak selekeh. Semalam aku elok, make up merah-merah muka. Aku pergi kat laki aku, aku kuih-kuih dia tolak, aku jatuh ke bawah. <laughs> Sabar Yelah sebelum kau jatuh ke bawah lagi baik ke tengah sikit kan? Kenapa? Takut gerakan ke sini. Sana sikit tu. Kesian orang kandung ni tu. Aduh. Eh, dah di kuih jatuh ke bawah takkan tak naik balik. Aku cuba naik balik. Hmm. Dah Kamu jauh kan? Aku dekat satu jam nak ke atas. Bukannya senyap. Sabarlah tu. Tu sabarlah ya tu. Cebu lelaki orang. <laughs> Kamu dan lelaki kamu tak mau pun mengandung juga berapa bulan. Ini bukan mengandung. Ini menopos. Ah, kalang. <laughs> Sudah lah tu. Eh, lain macam. Neng, sakitnya apa tu? Inilah semalam aku main bola. Sepi dek sapi sali. Hei, kamu belagu aku tak pernah tengok tau. Cuba kau lintas gambarnya bagus sih ya. kan, Ini eh? Pasti kena kena bangun dia. Habis dah cek doktor dah. Dah cek doktor, doktor kata patah. <laughs> Pat- patah? Hai, kau patah. Bukan beli odok muka. Aku ni nak bercerita dengan kamu pasal patah ni. Kenapa? Kamu kena dengan si Hashim Fleku. Pak Hashim Kuna. Ha, Pak Hashim Kuna tu. Ha, kenapa? Dia tu pandai urut patah tau. <laughs> dia urut macam mana? Dia, dia boleh urut patah daripada jauh. Ah, maksudnya ha, orang dekat Ipoh tengok asas kat rumah. Oh, daripada itu. Eh, itu pula. <laughs> daripada Ipoh tak payah kemari. Ah, tak payah. Ui. Janganlah bohong. Kalau kaki di Ipoh kan nak ngurut apa kat sini. <laughs> yeah, yeah. Dia guna barang perantaraan. Oh. Ah, dia, dia beli ayam ni depan mata aku ni. Ah. ah. Dia beli pergi pasar, dia beli ah. ayam, dah hmm. siap sembelih, ah, ah. buang bulu, bawa balik, tapi kaki jangan buang. Oh, kaki jangan buanglah. Yes, dia sampai rumah, dia salah ya, ayam tu Dia baca baca baca Dia nguruk-nguruk kaki tu Elok Oh elok lah sipuh berjalan ha? Habis Elok ayam tu berjalan Gila kan stand up comedy gila Oi mak oi Ah Ai mak oi Mengundang Aku kasi je patah Kalau nak ke Singapura ke boleh lagi ni ah. Sabar tu, tu, kamu sabar tu Tua-tua aku dibodoh raja Kamu jangan main-main Kaki patah, semangat belum patah Lagi nak pukul orang kau oh lah. Depan banget ke misterinya ah, Mana banyak sabar Muka adalah hudoh Aku lepas main hudoh lagi Udah, udah, udah Udah, tu Kamu ni cari pandang macam Brock Lesnar Aku tengok kamu ni Gua eh, antara sedih dengan kau kerja. Eh, aku nak pergi tengok budak-budak pasang kau. Kau nanti tahu. Ah, ah, ah udah blackout. Ini tak ada kerja lain lah anak si Enal lah ni. Enal eh, mana? Enal eh, api. <laughs> Enal api Bunga-bunga kata ya Ia Yelah Enal api kan suka main api kan dia terbakar tu. Hmm. Dia marah tengok tu apa jadi tu. Nyanyi nyanyi nyanyi. Así. No. Uy. Bravo, octavo de vídeo. Itu tú dari el bien Dah eh, eh tinggi banget suaranya cuy ya berapa tuf tadi tu? Dia bercakap je tinggi banget cuy. Ada yang blackout lagi ni garang. Aku ah. dah blackout lagi ni anak si Jena Lapi lah ni. Hmm. Oh bergiliran gitu ya. Religi, ya, religi dia. Religinya rock. Kita nyanyi sibuk Dah terangku kan Aku si buyong ni kadang aku tepuk tak beranak juga kadang ni Tak ada lagi dengan Ditepuk beranak itu tu sebut elok-elok <laughs> jangan eh, eh, eh gitu umi <laughs> eh, lagi lah, lah aku bukan sebut tak ada siapa nak bidan sekarang sang apa generator dah aku tengok tau ah, yang giliran dia giliran bila orang nak makan aduh oh, enggak ya bila nak masaknya kamu ni Orang tua-tua ni tulang pinggang semua rapuh. Hai, bawang dilupa. Aduh, sedih banget ya, bom ya. ya. Aduh. Mai mai tu masak. Lah ya duduk di atas. <laughs> ah, tak apalah. Eh, tu kamu tolong ambilkan kejap. <laughs> kamu ni senang betul buat duit tu. Hei, eh. udah habis turun dah ni. Gak bisa diambil itu. Abang perok ni letak jauh-jauh. Yang itu. Ni kita nak masak apa? Kalau ikutkan tuan rumah Kalau di sini dia gemuk banget ya Rumah ha. Elok sangat Arwah hamba Apa yang dimasukkan kelapa sekali Orang nak santan Nanti masak-masak santan terbual le ya, ya. Ni Betul Sok bonjoknya mana Ah nah sok bonjok <laughs> Kalau ya kau janganlah tag giant sekali Biarlah, sekarang masak-masak keluarlah giant je tu Ni lah chemistry mereka dapat Aku banget eh. cuy. Bagus lah sama juga dengan Mara ni tahu tak? <laughs> Kau kurang Kau gua sakit je. Eh. Tu masak gitu aku ikut je lu. Ni Mara. Ha. Lem sek ni nak masak apa? <laughs> Kamu pernah tak kena tampar dengan lem sek? Kakinya ya. Lah, apa sih lem sek? Hey, ikannya mana ikan? Pemumpamannya lah, kan kakinya tadi dia enggak apa-apa ya lem sek. Kamu yang letak dari mana? Ikan apa yang kamu nak? Ikan sembilang tadi tu. Dua kilo. nak ke tak nak? bolehlah lah, buang sengat. Ah, nak. Bila kena lempang dengan ikan sembilang tak? Aku kalah mengandung-mengandung, aku lempang juga kamu ni kalang. Berlubang muka tu. Sudahlah. Tawuran ni. hei, hei, hei, hei. Kamu tu mengandung. Aku tak boleh dengar beat dia. Dia ingat cangkat dulu. Hei, eh, ilah, ilah. Tengok dah keluar kakinya. Hai. Mana ada kaki? Bukan kaki ke tujuan tak itu? Lah, kalau aku tumbuk, bukan kaki. Itu bukan. Hei. Eh. Kakinya keluar Tak aku lah kulang korang ni Jangan, jangan buat macam tu Anak, ni lagi bojol Ah, ah sudah ah, Dia sampai, dia sampai Apa yang sampai? Dia sampai Oh, eh, sudah Eh, nak beranak Ini nak beranak ah, dah keluar Tak payah, tak payah Yang pergi sini aja Hei, jangan hospital. Ah, hospital lah cepat cepat cepat cepat. Nanti nanti nanti nanti nanti nanti. Oh, awak ni sekali. Dekat hospital tak ada kursi. Hoi, mati anak aku ni kah? Hmm. Aku. Sapa? Tolak! Selesai ke? Okey. Oke okay, cuy, itulah tadi persembahan <laughs> dari uh, Boce ya di lawak kedor yang ketiga gitu ya. Saya nggak tahu uh, ini masih sebenarnya masih panjang ke atau memang uh, sudah ini videonya udah diedit udah di dikatkan saya nggak tahu itu cuy. Karena yang ada di sini itu cuma itu cuy. Oke Lawa Keda dari Boce ya. Mengapa saya tertarik dengan video ini? Karena view tinggi banget cuy. View-nya di sini cuy, ini kan 5 tahun yang lalu ya wajar lah ya cuy, 5 tahun yang lalu. View-nya 7 juta gitu ya. Gila sih. Dan memang di sini lawakan mereka itu kayak dapat banget gitu ya, chemistry-nya dapat banget. Uh, lawakan mereka itu apa ya? Kayak tertata rapi gitu ya. Cara dia tadi kayak stand up gitu ya. Kurang dengar tadi yang ayam itu <clears throat> saya memang nggak bisa mengucapkan kepada orang yang saya tahu dari lawakan ini tapi saya paham mereka cakap apa saya paham ini karena saya sudah terbiasa mereaksi lawakan-lawakan atau mereaksi uh, video Malaysia yang bercakap uh, bahasa Malaysia gitu ya. Saya cuma bisa membalas dengan bahasa saya saja gitu, bahasa Indonesia. Tapi menurut saya ini keren banget ya, keren banget, lawak banget gitu ya. Sampai rahang saya kayak sakit banget gitu ya, kayak nggak mau nggak mau terlalu le lebar gitu ya. Mungkin karena <laughs> udah lama ya kita nggak ngakak jadi wajar banget lah, wajar banget. Oke terima kasih ya buat orang yang request ini dan lawakan dari Boce masih ada ini cuy viewnya udah satu juta juga empat tahun yang lalu ini berarti ini yang terbaru ya 4 tahun yang lalu nih cuy tapi nanti akan kita lanjutkan lagi cuy ya Sesuai dengan permintaan koran, saya sudah mengabulkan. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next.